dedichiamo più lezioni all'approfondimento dei processi dello sviluppo di una collezione, dall'analisi del mercato all'applicazione dell'importante attività del merchandising, quindi come impostare una collezione e come ricercare la propria idea, sia che il creativo desideri lavorare all'interno di un'azienda, sia che desideri realizzare la propria linea. Ci soffermiamo sull'importanza di come si comunica la propria idea. Noi crediamo che il tema della comunicazione sia un anello molto importante in questo processo. Nell'ultima settimana gli studenti lavoreranno su di un progetto che gli verrà affidato e ricreiamo l'ambiente di un ufficio stile, di un ufficio prodotto, di un'azienda che crea prodotti di pelletteria. lavoriamo come, eh, in un team di progettazione eh, di collezione dove la parte creativa sarà supportata dai docenti. Eh, questa fase, oltre a stimolarli creativamente, permetterà loro di confrontarsi in modo diretto con tutto quello che hanno acquisito nelle lezioni precedenti.